Yo! What's up mga katrops, mga kakulokis ko dyan? So nga, tuturuan ko na naman kayo kung paano mag... Hey man, paano... paano mag magbudots ng market na mga adult. So, start na tayo. And one, two, three! One, two row, two, three, four, five, opposite of dead, six, seven, eight, tapos, gaganon, nine, tapos, gaganon, eh, tapos, gaganon, eh, tapos, market, tapos, gaganon, tapos, gaganon. Okay, pero ibubutas natin siyempre. So start mo tayo. And 5, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, and back! Di ba? <laughs> Lalagyan natin ng music. Okay? So ito na yung Bulldogs na market magkakaroon ng mga kalokohan, mga good vibe. Thank you, thank you, marami! Lalagyan natin ng music. Okay? So ito na yung budots ng market dance. Okay?